Привет, моя любимая. Давайте посмотрим на новые интересные фишки. А, у нас есть три героя. Devour, Slark и Undying. Но, но, но. А, только у одного из этих героев украденные характеристики работают на его иллюзии. Давайте проверим, у кого же это. Допустим, а, Devour и его первый скилл. Мы воруем интеллект, у нас увеличивается урон. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Ну, например, до 140 увеличиваем урон. И создаем иллюзии. И мы видим, да, что а, интеллект, который мы украли, не работает наши иллюзии. То есть вот у нашего родного интеллект плюс 85, плюс 90, у иллюзии плюс 10. И атака меньше. То есть Дилауэру Монтастайл не подходит. Делаем мы такой вывод. Идем дальше. Сларк. А, и его третий скилл, пассивка. Начинаем воровать характеристики. Ну, например, до 150 опять же наберем. Вот, 150, да? Пробуем. И мы видим, работает у Сларка сворованные характеристики работают на его иллюзии. То есть у нас была атака 153, и у наших иллюзий тоже 153. А, у нас была сворованная ловкость там 80, и у иллюзий тоже была общая ловкость плюс 80. Хорошо, идем далее. Теперь Undying, его первый скилл. Воруем силу. Ну, допустим, еще разок. И мы видим, а, у нас атака 143, силы плюс 62. Создаем иллюзии. Сила плюс 10, атака 92. То есть получается, что характеристики работают на иллюзии только у Сларка. Поэтому здесь Manta Style Сларку, в принципе, подходит, почему бы и нет. Мы наворовали а, статы себе, делаем иллюзии и делаем парочку рампаг. а, Tusk его шар. Мы не можем в этот шар засовывать иллюзии наших союзников. Допустим, вот они сделали иллюзии. Пробуем, засовываем героев, но иллюзии я не могу засунуть никак. При этом мы можем засунуть туда свои иллюзии, например, собрав мантастайл. Я использую мантастайл, делаю шар, собираю свои иллюзии. Но Смысла в этом, к сожалению, нет. Если мы прочитаем описание, да, что дается дополнительный урон за каждого героя, который попал в этот шар. Но за иллюзии не дается. То есть, даже если мы сделаем шар с нашими иллюзиями, урон будет точно такой же, как будто мы там были одни. Довольно много я времени трачу на поиски различных фишек и тестирование. А, решил попробовать как-нибудь выйти за пределы карты. Тем более раньше был баг, можно было за шторма здесь вылететь за пределы карты. Это все пофиксили. Но я нашел кое-что другое. Мы можем выкинуть некров за пределы карты. Ну, может что-нибудь придумать, как это можно использовать. Что мы делаем? Мы делаем вид от первого лица, то есть а, вот так вот, и подходим вплотную к скале. Лучше делать в данном месте, но можно в любом другом. Подходим вплотную к скале. У нас должны быть некры а, ставим камень. То есть поставили камень и катимся. Нам нужно дождаться тот это, момент, когда появится небо. И когда появляется небо, мы используем некров. Вот. В итоге у нас получается, что один некр остается здесь, а второй некр уходит за пределы карты. Мы можем через таб перейти к этому некру. Привет, братюня. <laughs> Лал. Это имба. Вы можете спокойно поднять себе около 10к ММР с помощью данной фишки. Он, к сожалению, не может бегать. Ладно. А, спасибо большое за просмотр. Не забудьте написать в комментариях, что вы знали и что вы не знали, и рассказать своим друзьям. Чинчопа, чинчопа.